aprobetsatzen zuten eguneroko bizitzako kontuak elkarri kontatzeko, kantatzeko eta beren intereseko gaiak lantzeko. Horrela gainera, pixka bat harintzen zitzaien lan neketxu hau. Altzako utzokide batzuek kontatu digutenaren arabera, arropa garbi eta guztiak saskien dieten sartu eta buruan eramaten zuten emakumeek etxen gurraino. Bertan,